все надо уметь уходить Вот и все, я закрываю сезон Зачем никому? потерял, кто был сильнее меня. вот и все, кто был с тобою на ты. Все как есть, дальше пустые слова. Вот и все, вечная память летит. включаю гореть Ярче